ya Ramadhan. Hali gani mpenzi mtazamaji wa Tifu TV, karibu kutazama Ongea Nasi. Jina langu ni Mariam Sleman, nyuma kamera ni Asma Ramadhan. Leo katika Ongea Nasi imekumurikia swala so zima la utamaduni wa usomaji magazeti, na tutapata fursa ya kuzungumza wauzaji pamoja na wasomaji wa magazeti ili tuweze kujua maendeleo yapoje ya usomaji magazeti. Habari yako? Na nzuri. Habari za kazi? Sa, kazi safi. Kwa faida ya watazamaji tunazungumza na nani? Mimi naitwa Ismail mzee. Naam, wewe ni muuzaji wa eneo hili. Je, una muda gani tangu uanze kazi ya kuuza magazeti? Na miaka kumi toka nimeanza kuuza magazeti hapa na mwamko wa usomaji magazeti tunauona umekuwa ni mdogo kabisa kutokana na utamaduni wengine husoma kupitia kwenye simu kama hivyo. Je, unaona mabadiliko gani tangu muda ulioanza mpaka sasa hivi? Ah, mabadiliko nilianza hapo hapo mwanzo magazeti yalikuwa ya uziko, lakini sasa hizi kidogo hali mbadilika kutokana na utamaduni, hali mbadilika tena, magazeti mengi yapo kwenye mitandao eh, sasa hali kidogo imebadilika tofauti na zamani. Mm. Na changamoto ipi ambayo unaipitia ya kwenye biashara yako? Ah, changamoto ndio hivyo tu, ndio hatuna kufanya tena, mambo ya magazeti kwa yapo kwenye mitandao. Sasa ndio tafani, ndio ndio hali ndio imekuwa ni mabadiliko tena. Mm. Eh. Ndio hapana la kufanya tena tafani. Shukrani Eh. Mpenzi mtazamaji, huyo alikuwa ni muuzaji wa magazeti, naye ameweza kutuzungumzia changamoto ambazo anazipata, lakini pia mabadiliko tangu alipoanza kufanya biashara hiyo hadi kufikia muda huu. Kama alivyosema mwenyewe, takriban miaka kumi tangu aanze kazi hii, nadhani amekuwa anajua mabadiliko makubwa yaliyokuwepo katika mauzaji hayo wa magazeti. Tukiendelea mbele, mpenzi mtazamaji, tuko na msomaji magazeti ambaye ameanza tangu na tangu kusoma gazeti ambaye ataweza kutuzungumzia vipi umebadilika usomaji huu wa magazeti. Sina la ziada, wacha tumsikilize mwenyewe ana yepi ya kuambia watazamaji. Habari yako baba? Salama tu. Shikamoo bwana. Marahaba. Habari za majukumu? Ah, safi tu. Kwa faida ya watazamaji tunazungumza na nani? Nazungumza na Ali Kaliani. Naam, tumekuwa na wewe msomaji wa magazeti hapa na tumekukuta na gazeti pia. Je, unaonaje huu mwamko wa watu kusoma magazeti? Sasa naona sasa watu wamechangamka zaidi. Zamani nilianza kusoma gazeti tangu gazeti la Uhuru nauza shilingi moja. Kuna gazeti la Uhuru peke yake na gazeti la Mzalendo na The News, yalikuwa magazeti matatu mawili tu. Sasa tumeendelea sasa hivi chama nini, changamoto imezaidia kwa sababu sasa hivi magazeti yamekuwa mengi, na hivyo msomaji anachagua gazeti analotaka. Sio zamani nakwenda kununua gazeti la Uhuru au gazeti la Mzalendo au The News, yaani kwa national kabla kwa The News kwa national. Sawa. Na kuhusiana na huu wingi wa magazeti, je, kuna mvuto wa magazeti haswa au yapo ambayo yapo juu zaidi ambayo yanapendwa na wasomaji? Kuna magazeti mengi yanapenda kwa nasomaji na zaidi magazeti ya michezo kuliko ya, ya udaku machache, lakini ya michezo watu wanapenda na baadhi ya haya. Kwa mfano kama kunatokea masuala ya uteuzi wa viongozi, watu hawatumiwa kwa wingi sana. Vipi kwa upande wako, wewe ni msomaji ambaye unapenda kabisa, katika moyo wako unapenda kusoma gazeti, wewe unapendelea gazeti gani kusoma? Mie magazeti napendelea Zanzibar Leo, Mwanaspoti, Mwananchi na mengineo, kwa sababu mimi kwa uchache sina hela, natumia elfu mbili kwa siku kununua magazeti hayo. kwa hivyo naweza kuchukua magazeti mpaka shilingi elfu nne kusomea kwa ajili ya kusoma mtazamaji, huyo ni msomaji magazeti ambaye kitu hiki cha kusoma magazeti kipo ndani ya damu yake na anakipenda zaidi. Na wewe umepata kuona jinsi gani amekupa mwendelezo wa magazeti na pia tangu na tangu alipoanza kusoma magazeti. Mpenzi mtazamaji, ongea nasi hupenda kumurika maeneo tofauti, na leo ilimurika katika eneo hili la magazeti na kuona wasomaji magazeti, lakini pia mabadiliko gani ambayo yapo ya wasomaji magazeti, na wewe umepata kujua kupitia kwa kipindi chako cha Ongea Nasi. Ulikuwa nami mtangazaji wako Mariam Suleiman, nyuma ya kamera ni Asma Ramadhan. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vijavyo vinavyoruka hewani hapa hapa TIFF TV. TIFF TV kijamii zaidi.